құрылтай макс 25 бес миллион иесі құрылтай макс мырзадан елу мың теңге салымдар кетіп жатыр тойда қайтсын әбдірахман ағайыннан жиырма мың теңге айтуған ағайыннан он мың теңге мұхтар атадан елу мың теңге айтылады ғой сөз дәптерден шығып айтылады қайрас хайбалуан бұл, міне қаратта ол әділет жаман досым міне міне шашыратып айда жетектеуге болмайды жетектемесе болмайды міне болмаған міне османның атыма таста қолдар инады бәрекелді міне салыс осман ақсақалдың аты бәрекелді бекалы мырзаның баптауындағы сәйбілін міне міне салыс міне айдас кешегі түркия мемлекетінде кешегі түркия мемлекеті 12 баладан құралған шабандоздардың құрамындағы бар азамат бұл әділет мамыт мырза тастады ташкент қаласында туып дүниеге келген осман ақсақалдың атымен әмір аттың аты салымдар құтты болсын құдай қаласа